Ah, hmm. uh, boleh ke kita solat duduk walaupun masih Atau boleh berjalan ah. bila hmm. nak cerita tentang tak mampu berdiri ni dia banyak kategori tau Syahid eh kita cuba hmm. fikir eh ada orang tak mampu berdiri memang tak hmm. mampu berdiri at all kerana lumpuh misalnya Okay. Ada orang dia tak mampu berdiri kerana sakit. Sakit uh yang kalau dia rukuk contohnya ataupun kalau hmm. dia berdiri lama dia boleh terjatuh lah sebagai contoh. Jadi dalam hmm. kategori uh itu mungkin dia boleh berjalan Syahid kita hmm. lihat dalam mazhab Syafi'i pun berbeza pendapat daripada sudut uh, apa meletakkan hukum ni ada sebahagian macam uh, keras sedikit ada sebahagian tu dia longgar sikit dalam cerita hmm. tentang bab duduk ni okey jadi mereka sebutkan Ibn Hajar kita ambil Ibn Hajar dulu sebab dia dia little bit strict sikit lah kat sini uh, ha, Al-Haytham hmm. ini dia kata lemah berdiri ni jika kalau dia berdiri tu seorang tu berdiri membuatkan dia menjadi beban untuk diri dia kalau contoh dia sakit lah, kata dia sakit, kalau dia berdiri, sakit dia makin teruk bukan bersikap hmm. memperdarakan dia ini boleh datang sampai kalau dia boleh terjatuh boleh bahaya boleh cacat boleh luka lebih besar lagi ha, so itu Ibn Hajar lah Haithami sebutkan nombor satu ha, itu pandangan dia lah ini baru kategori dia <laughs> orang tu tak boleh diri second kita hmm. tadi sebut ada alimam imam Ar-Ramli dia kata macam mana dia nak kira seseorang itu tak mampu berdiri bila kalau hmm. dia berdiri ya Syahid kalau dia diri ni buatkan solat dia tu menjadi tak khusyuk dia nak transition tu, something ah aduh duduk sakitnya kan walaupun tak bercakap tapi kan dalam mind yeah. kita kan berfikir kan sebab kita yeah. tengah fokus sakit ah ada ah, ah, ah macam gitulah kalau kita nak jawab balik soalan yang first lah api bila dia solat tu bila dia nak berdiri untuk solat solat itu menyukarkan ataupun berdiri tu menyukarkan tak dia solat sehingga hmm. akhirnya sampai terganggu tak khusyuk je tak balance yeah. lah apalah dan seumpamanya maka dia diizinkan duduk. Ha, jadi jangan kita ambil kesempatan maksudnya sekadar kita rasa macam penat, sekadar kita hmm. rasa macam kita rasa kita lemah kan, macam lemah orang hmm. tua. Ha, itu tak boleh lah.